Tio estas gi. Gi estas cato. Kio estas gi? Gi estas hundo. Kio estas gi? Gi estas signo. Kio estas gi? Gi estas cevalo. Cio estas ci? Ci estas girafo. Cio estas ci? Ci estas serpento. Cio estas ci? Ci estas tigro. Cio estas ci? Ci estas birdo quio estas chi ge estas pavo